මේ කීකීටිය බබා මට දෙකක් හිතුණා මේ දවස්වල ශ්‍රේෂ්ඨ බුද්ධිබුතුන්ගේ පොඩි හිඟයක් තියෙනවා කියලා බබා. ඇයි මම මේ හොඳට ඉන්නේ? මම මේ කල්පනා නෑ ඇරිස්ටෝටල් වගේ කට්ටියත් නෑ දැන්. අයිසෙක් නිව්ටන් මහත්තයත් නෑනේ දැන් ඉතින්නේ. ගැලීලියෝ ගැලීලිය වගේ කට්ටියත් නෑ අද කාලේ. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. කවුද? ඇල්බර්ට් අයියා? කවුද? ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් උත් නෑ. මටත් මේ දවස්වල ඇඟට හරිත් නෑ බබා ඉතින් මම මේ කල්පනා. ඇවුලත් තියෙනවා පොඩි මොකක් හරි.